如果说职业发展呢是一场个人的创业的话，对于幸福度影响最大的是价值观和优势，而对于成就影响最大的其实就是进入行业的时机和执行力。我的老朋友陈虎平在他的《打破自我的标签》一书里面提到了这么一个观察，在零零年的时候啊，优秀的毕业生去了外企四大，而土鳖毕业生就去了土不拉几的四环边的中关村公司。 零五年的时候，好学生进入了当时风头正劲的诺基亚，而土鳖毕业生就选择了卖鞋卖袜子的阿里。一零年，优秀的毕业生都选择留学，留在了美国，而土鳖毕业生呢，则去了 BAT。一六年，优秀的毕业生都去了 BAT，或者开始自己创业，只有一群人默默的被挤进了工农业电商。我觉得未来可能是一个巨大的空间。这些人当时的选择呀，都并非是自己的主观选择。 但是这个被动的选择却让他们进入了一个潜在的上升直梯，也获得了一个重新设计自己人生的机会。我反复的说，与伟大同行就是这么一个意思。生涯的训练就是让这种无意的选择变得有意和刻意，提高你的人生成功概率。过去两天我们谈到的是组织的定位，在价值链条上面的定位都是空间层面的。今天我们谈谈看时间点上面的定位，也就是时机 （timing）。 在这儿，我们引入一个概念，就是产业经济学提出的，叫做行业生命周期，来更好的理解时机这个话题。这个模型认为啊，行业也像动物一样，有自己的生物周期，分为初创期、成长期、成熟期和衰退期。也有人比喻成叫曙光期、朝阳期、成熟期和夕阳期。我们可以在身边很多的行业看到这种情况。比如说曙光期，曙光期比喻很形象哈，一群人在海边看日出，你待过吧？ 你明确的知道太阳一定会升起来，就要升起来，但是就是不知道什么时候升，这就是曙光期。大伙儿都觉得有需求，一群理想主义者圈了一片地，然后呢，他们吭哧吭哧做完了苦逼的基础建设，虽然收益不高，但是乐在其中。慢慢的进入了朝阳期，太阳升起来了，需求开始变得多，第一批人发现了商机，新产业就出现了。 慢慢的，行业扩张，第二批人开始涌入，进入残酷的竞争阶段，然后是第三批人，然后行业越发成熟，第三批人入场分食剩下的剩余空间。几年下来，这块新行业的格局版图啊，就已经很稳固了。于是这群人呢，就开始找人接盘，获取一些微薄的利润。这个时候，成熟期就到来了。最后面再过一段时间，行业开始下滑，有人留守，有人就迁移去寻找新的机会。 这个时候就叫做夕阳期，比如说几年前的生涯规划和亲子教育都属于曙光期，你跟别人一说，别人觉得哇特别好，但是就是没有人愿意掏钱做这个事情。这几年呢，突然所有人都觉得哇，它就是一个很重要的需求，这个时候生涯规划和亲子教育就进入到朝阳期的前期了。再比如说去年呢，其实就是知识内容产品变现的一个朝阳期。 两年前，你说你要花钱一两百块钱、四五百块钱去网上听一门什么课，你觉得不可能，因为我要听的是全版的郭德纲的这个免费相声，不高清我还要骂。但现在你去花几百块钱买点知识，你觉得很正常。这个时候需求就出现，开始进入了发展非常迅猛的朝阳期。那什么是成熟期呢？比如说，你看身边的有线电话的安装，就是一个典型的成熟期产品，总得有很大的存量，但是利润很薄。 邮政就是一个典型的夕阳期，你多久没有寄过一封信了呢？我在文章里面附了一张不同行业生命周期中间的核心岗位，感兴趣的可以再细看一下。所以你可以看得出来，最好的进入一个新行业的时期就是朝阳期，这一波人基本上能获得百分之五十的行业溢价。第二波呢，能抢到剩下的百分之三十；第三波呢，瓜分剩下的百分之十。等到第四波的时候，只有很微薄的利润，没有太多溢价可以关注了。 很多人可能会联想到买房，对，就是跟那个节奏差不多。一不注意啊，就君生我未生，我生君已老，错过了进场的好机会。一个人这一辈子有机会接触到新产业开始入场的机会，大概是三到四次。那么，怎么样判断是一个好的时机呢？第一个，曙光期和朝阳前期还是要谨慎的入场。我们专栏的很多读者呀，都是三到十年的人，这意味着其实你在你的专业里面并没有特别深的积淀。 尽量不要一下子就进入这个最高风险的职场高级道，虽然它的收益也非常的大。你千万不要以为啊，一个素人可以在爆发的前期有什么特别多的机会，这都是财富故事会的主题，而不是真相。因为第一批的机会往往是留着给那些在机会旁边等了很久、看准时机入场的人。你现在进去啊，已经太晚了。所有你能在公众视线里面看到的领军人都不是看到机会从头做起的。 而是从原来相近的领域迁移过去的，这个概念我们在第四周的组合能力萃取里面提到过。比如说新媒体领域，你看咪蒙原来是搞文字的记者，帕贝酱原来是学编剧的啊，各种知识 IP，人家都是做了好多年积累，只是现在拿这个方式来卖的。想象一个情景，你以前从来没有做过什么大数据，现在有个哥们儿跟你说：“来，我们从头开始学习创业吧，我们从头开始学习数据挖掘，我们的未来是星辰大海，去不去？” 除非你发现自己这方面的天才，否则不要去，因为早就有学得很好很多年的人在那等着了。这个时候啊，下面三个方式是更多的机会。第一个就是关注于子产业，你应该直接跑到这些牛人没有空做的更加细分的市场去做，这就叫子产业。比如说，好好说话这个东西这么火，你是没必要介入了吧？有没有可能做一个叫好好说话的恋爱版？这就是它的子产业吧。 好好说情话呢，我觉得这个机会就很大，模式结构很清晰，内容很聚焦，而且也不难编嘛。如果你听了这档节目，去做了这个策划，记得给我一毛钱股份。比如说搜狗，原来就是搜狐的一个小模块，你看人家现在就做得很大，这就是子产业的机会。第二个机会呢，叫做关注二级市场，美国淘金热都知道吧？有人就想说，既然大家都在淘金，不如我们就来卖水和牛仔裤吧，这就是。 牛仔裤的品牌 Levi's 的来源，其实职业也是一样的，赶不上第一波，不如试试看二级市场。举个例子，我有个小朋友啊，前段时间从市场转技术，想去学习点前端，当时我就不太赞成，因为 A P P 的大潮都快过去了，前端的需求不会上升了，但是那些创业失败公司里面释放出来的劳动力却越来越多。果不其然哈，学了半年出来，可能找不到特别心仪的工作。那么他就问我说：“那未来什么活呢？” 要不要我就直接去学点什么大数据或者 VR？我说过哈，除非你是这方面的天才，否则也别碰。因为成为一个数据专家需要很长时间的学习周期，你很难赶上这个进度。等你学会，黄瓜菜都凉了。二级市场是个好策略。大数据几年之内一定会像自来水一样对接到每个人和每家公司，但是个人是用不上的，因为使用门槛太高了，一定是企业用户先用的。 但企业用户需要大数据公司有人去理解他们的需求，设立方案。这个人既要懂客户，也要懂点技术，还能够出方案、做 PPT。这就和当年推微软的软件、做 CRM 系统和做企业 SaaS 平台的销售工程师一样。我觉得大数据市场的销售工程师和方案设计肯定有很大的机会。第三个就是空间上面的时间迁移，中国非常的大。 在一线城市做过的事儿，完全可以在二三线城市再做一遍，然后隔几年呢，去四五线城市再做一遍。所以你观察一下，原来培训领域里面的大师们啊，于思维老师他们这段时间可能被小鲜肉、知识网红所代替，他们去哪儿了呢？其实啊，很多名师奔波于二三线城市、四五线城市，收入比现在还要高，因为有更大的空间和人数嘛。 比如说，不知不觉，你一定不会买的安踏，在二三线城市经营，市值已经超过了六百亿，是全球第五大的运动品牌了，你知道吗？今天的每日回顾，行业的发展有哪四个阶段？每个阶段各自有什么特征吗？什么是进入一个行业入场的好时机？ 行业小白为什么不要直接从朝阳期的前期进入？那如果不是，又有什么好的切入点吗？今天的每日践行，你的行业在哪个阶段？你看到哪些行业有新的机会吗？尝试在下面留言区跟大家分享一下，也许还能找到你的小伙伴。顺便说一句哈，总有人问我，哎，要成功和幸福，学点什么好呢？ 我个人是觉得呀，对于个人幸福感影响最大的是应用心理学，在超级个体的专栏，大家能看到很多关于这个学科的知识和痕迹。而对于个人成功影响最大的，应该就是经济学。今天谈到的产业经济学，就是经济学中间很基础的一个模型。你知道，我们的大脑啊，对于人类近现代的商业社会复杂系统是没法本能的理解的，只能通过一系列的模型和分析来呈现。 学这些模型呢，可以让你更加快的掌握经济。经济肯定不是人生活的唯一目标，但是更快的搞定它，这不可以让我们更轻松的去玩那些有趣的目标吗？